só de quebrado, pá, aquela coisinhas. Caralho, você gosta da putaria mesmo, né, mano? Chupa, lambe, chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha pra poder escorregar chupa, chupa pra lubrificar. Dá uma lambidinha pra poder escorregar. Como ninguém, meu vacilo me mandou pra casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele me comeu só uma vez, mas minha chota pede mais. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Seborina, it's bad. princesa. Aí, Só de quebrada, pá, aquela coisinha. Caralho, vocês gostam da putaria mesmo, né, maluco? Eu sou sincero, novinha. Vê se tá bom pra você. Ah, DJ Scar. Agora o DJ menor da noite. Esse é o beat MPC. Aê, calcador. Eita, mão abençoada, hein? é uma mão de ouro.